Evet arkadaşlar bugün sizlerle iPhone 4, 4S, 5, 5S gibi telefonlarda görülen şuradaki Türk Telekom yazısı yerinde aranıyor yazıyor. Bunun kesin çözümünü göstereceğim size. İlk olarak sim kartınızı telefonunuzdan çıkarın ve telefonunuzun bir Wi-Fi'ye bağlı olduğundan emin olun. Ondan sonra <coughs> telefonculara gittiğinizde genelde genel hakkındaya girdiğinizde modem FireWire yazmadığından dolayı telefon çöp diyorlar. Ama kesinlikle öyle bir şey yok. Benimki de düne kadar yazmıyordu. Ama bugün yaptığım şey ile yazmaya başladı. Ona da baktıktan sonra arkadaşlar tarih ve saat kısmına giriyorsunuz. Şu otomatik ayarla kısmını kapatıyorsunuz. Şuradaki tarihi ben 2038'di galiba. En sonuna getirdim. Kendi nerede duruyor artık. ...2030... ...daha da gitmiyor. Heh, 2, 1 Ocak 2038... ...bu tarihe getirdim. Sonra telefonumu kapatıp açtım. Benim şu an geri geldiği için açıp kapatmama gerek yok. Siz deneyin. Ondan sonra açtığınızda size bir sertifika görünecek. Bu sertifika süresi büyük ihtimal işte 1-2 gün içerisinde dolmuş olarak gözükecek. O dolduğu için telefonunuz o hatayı verdi. Büyük ihtimalle güncelleme yapmadığınız için böyle bir hata verdi. O yüzden güncellemenizi e, telefonunuz kendinize geldikten sonra yapmanızı tavsiye ediyorum. Ondan sonra her şey düzeliyor yani. Ben dün akşam yaptım. Her şey düzeldi. Ee, yorumlarınızla görmek istiyorum güzel sonuçları. İnşallah düzelir.